рад встрече в Узбекистане, в древнем и вечно молодом Самарканде. Мне очень приятно, что вы отозвались, прилетели на наше э, заседание Шанхайской организации сотрудничества, потому что на самом деле сделано многое, но я вам скажу искренне, что было тяжело, но мы все эти мероприятия, в Хартии, что записано, Шанхайской организация, все выдержали, сделали на самом высоком уровне, и я благодарен и вашим коллегам, которые все поддерживали Э, потому что из 80 <clears throat> проведенных мероприятий, это где-то 50-60 высшего уровня было. Это надо было минимум, чтобы министры приезжали, организовали все. И документы, более 40 подготовленных документов, это вообще в истории, сегодня господином Си Цзиньпин разговаривали долго, он говорит, у нас в истории сейчас, сейчас такого не было.